i <sighs> am here. Hey, I made it. <laughs> Is everything all right? Yeah, you can come up. Um, you do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. Mm -hmm. I need to find something. Um, what exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. have you tied down the bow? See. Jake, um... <laughs> I know this might sound stupid under the circumstances, um, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still? Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know soon as we're settled in, I am off to the Dawahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. hmm hmm Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Okay, Found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Day 2. Well, that's everything. We're officially <clears throat> settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be alright. canned beans。 <laughs> 这是他们的土地，是他们祖先几千年来流传下来的遗产。来到这里的人，都必须尊重这件事。自从我们上次看到他们，已经过了三年了。他们对未知的事物常常感到恐惧，听起来很疯狂，但我们。 非常需要他们的帮忙。我们的计划全仰赖这上，是。嘿，马来貘，看起来蛮像。的，哺乳类无害。尽管危机四伏，这片雨林还是有这么多美好的食物。不少小型哺乳类是当地原住民的食物，它们是食物，可以补充蛋白质跟油脂。哦哦。 这三只哦，好可怜，是蛮可爱的。这种地球上最致命的两栖类动物，却对原住民完全无害。挖毒一事哦，他们都会。我靠，南美洲各部落会活捉。 解毒蛙，它就解毒蛙，萃取出蛙体内的毒液，然后刺破小孩受伤的皮肤，持续注入微量的蛙毒，直到他们对蛙毒免疫为止。哇，六六六，亚巴瓦卡，亚巴瓦卡族居住在亚马逊。 雨林的深处是八十个失落的部落之一，他们害怕残酷的现代世界，因此倒不会选择远离世俗。他们会怀疑我吗？他们是关键，也是理清我们为何在此的危险处啊！所以在调查，就对了，C 选择生活。 生活，嗯，刚我们说生活，这里，OK。Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? 就是没有什么。I'm not sure yet, uh, but it feels that way. 够了吧。 我小数字，我刚刚数字不能变，就对。 Där låg lite där. Mucho. 干净。 不想那个。Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Um. Oh, solid. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? <sighs> Don't tell me. Yeah, we have no fire. No <sighs> fire. Not a single lighter, nor box of matches. Uh, we, we ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. 制作树枝，小树枝制作。嗯，I need to find something dry。怎么样？按住按，寻找火龙哦。退出啊。 Yes. 是哪个？会模糊一点。算了，我应该有火龙吧。 叶子，你太累了，没有办法生活。我靠！哪来的干燥叶子？ 鸟巢来来了。 Mia, the fire is burning. Coming. Hey. Give me a minute. What? How do you do it? Hmm? Oh. What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we... Day three. 枝藤迷幻药物的效果通常可以维持数小时。药效发作期间，参与仪式的人会体验到心灵的启示。饮用时沉睡时，萨满巫师必须全程在场陪同，并负责引导。我在村庄里醒来后，用呼无线电呼叫我啊！你 <gasps> 他妈的！ 骷髅彩绘战士，身上有彩绘的神秘战士。他们在我们昨天漂河、漂在河上时，出现在河岸上。他们是谁？我们的朋友哑巴瓦卡好像不敢讨论他们，不一样的人。我靠，Hey, hello, Mia, hello, Mia. Hey, sleepyhead, finally up. c e d a Peak. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. <laughs> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't.手表。 exactly what I wanted. It even has solar batteries. Batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. And wave. Trzy. 完了完了完了。 well rested and well fed. good to And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, <sighs> you can assume everything is just fine and there is no need to worry. <sighs> All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. 长这样，又花又草，往北走许多野草，感悟南朝北。 down. fuck I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me? are, are you okay? I'm not sure. me know once you have checked yourself. Oh, that's Guasang, definitely not good. Uh, it's it's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? No. I can't say that I remember it has uh, long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. 绷带，马上做，马上做。哼。 伤口还都用，使用绷带。哦，哎，哎，哎，哎，哎，我的爸，fuck you！我还当到绿色。 Here I am, all wrapped up nicely. Hmm. Does it hurt? Um, not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. <coughs> Hmm, cool about that. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think... I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, I need you here. Oh. Jake, oh. please, oh. please answer me. Mia, what happened? Fuck you. Fuck you. Mia, speak to me. Mia. 美洲猫科。What the l s going on over there？对啊，我这个要，我还有时间看这个。哦。来把我需要所有的情报资源。去找去找去找！哎、h w h a t 上次看过。 Mia，what? Mia，我在水旁边，我缺什么？Damn it, this radio. 没有完全不缺。Hello, can anyone hear me? 看目标，他是走什么？Mia 呢？他在一个印第安村落里。他担心什么？我原本在考虑什么？真是闪闪的石头。 呀，你也知道 fuck，我靠，么多东西，中隔页十个，香蕉也十个，可存档的意思吗？这两个不能存，这睡觉，赤手空拳，斧头，降低耐力上？ 西可真的多了，靠背啊！我东西都没了，我敲拳头。嘿，得，我干嘛？求救，哦，谢龙。 耐小，看就是这个。对，是要坐在那里是吗？我需要武器，石头。坐在这里嘛，他叫我这样子。I don't know。 这水不安全，上面写的。哎，你冲放下，我看一看。泥巴搅拌出，可制作泥砖。哎呦，泥强，感觉很屌。 不必要注意，这个提醒我们。要出在哪是吗？水的话，我觉得的确是很好，可水不安全，这就是重点。制作。 避难小屋，二十六、三十酒吧，这两个是哎，一个竹子，所以都差不多。这是我不知道怎么拿东西，我也不能锤这个，只能拿一堆。 架子，什么？架子绳子，什么？铁矿派，what？要敲出来了，哎呦！ 退出。退是我在哪里？不比模糊，先拿就对了。 救啊！怎么救啊？看，北方烟草区啊，就照之前那个说北方。就没有怪怪东西？解毒串子草，不明蘑菇不知道。 试试看，真的吗？真要试试看。腐败一天后，试试看看。嗯，感觉可以吃。十刀，不错。 这是烟草吗？三笑，对不？是哦。 花，这个这个吗？哦，这是那个老鼠，早都这种花，但不能用。 鱼肝，恶心草。 我是这种烂女，生要洗澡。哎，找个人喝水的地方，我操！ 上有一点，点讲干净嘛，感觉烂泥、肮脏，真的。 西。什么螃蟹？调查，你说调查就调。查？嘿，靠北，别吓。风干架，这个当部落。靠北岸错。 这是我声音啊！那什么？可以吃的？靠背啊！他速度太快了！不要跑，不要跑！击败啊！我的食物。 no，k i d 怎么了？啊，我师傅。哎，怎么了？哎，这个是烟草，这么音乐，干没石头啊？哎，这啥？ 这些字，这个不知道什么。看最后食物中毒三，那这个呢？碳嘴化龙，我挡到。哇！我吐了，靠杯，恶心。 他妈的，没有石头了，看，啊，干，没事，我们是第一天就挂了，睡了。 这样刀子，哎，在小有点暗。我确定要在这调查村庄。 石刀，我现在是石刀，古刀哎，不一样。先睡觉，妈的，睡觉不都好一点？没有哎，慢着，慢啊啊！我写的么快，我挂了。 水质，他妈的！以知治疗，拔扯下来。这样，我身上是有如是的，干干，恶心。 可以吃那个。全吃全吃，有什么就吃。这种都不要吃。可杀死寄生虫哇！举世好猛，网状的不能吃。操！ No, bad idea. 我觉得这可以干掉，橘色可以杀寄生虫。 屌你！ male. Woo! God. Fuck you. 他妈的，那么多蛇在外面。 这是这是，what the fuck？这次。不明草。 干我我我做。刚刚樱花草不能吃啊。 Come fuck you.